sir. Ikaw mo, sir. Gago, nag-driver. Ayun, yun, yun. Hi, sir. sir. Hi, sir. Sir, pag dumaan ba ako, pag red light na, nahabulin mo ako? Hello? Sir, sir. Yes. Sir, eh. pagka dumiretso ba akong naka-red light, tahabulin mo ako? Wala, mang. Sige. <laughs> <laughs> Gago! Kotse natin! Gago naman tayo! Gago naman tayo! Joke lang eh! Joke lang! Joke lang! Gago tulisik siya dun! Gago masaya yung ganun trip! Uy! Langga tayo! Hindi ah. Yan, liko ka dyan, liko ka dyan, liko ka dyan. Tapos liko mo dito sa kanan. Okay. Dito, dito, dito, dito, dito. Dumiritso sila! Dumiritso sila! Huwag ka mingay. Ligtas tayo, ligtas tayo. ligtas tayo. Puta, gila. Tiga lang, tiga lang. Andiyan pa, andiyan

Gago, delikado doon. Doon tayo doon. Teka, teka, teka. Naluluha ako. Teka. Garage tayo, garage. Garage. Перед кучей, перед кучей, перед кучей. Перед кучей. Total, naman 60 sir. High blood, high sir. Sige. eh, dapat, dapat, oh, lagwas ba ako sir? Gago, gago, gago. Nang ina, hindi ka nakakatawa kagaguhan natin. Ay, gago. Itong ina. Sa mga tiyan ko, gag. Gag. Ulitin ah, natin. Hindi ko nasabi yung imong mama, gagi. Inalis mo agad bigla. Eh kasi syempre, para eh, ito talaga, buli niya naman daw tayo eh. Kaya, um, inalis ko na lang.